ассалому алайкум подписчикои калхозоботтв бардони азиз имрӯз мо шаҳри бохтарда қарор дорем манзили мо уа бозори ҳоҷишариф қатори бари дарахтфурӯшода ҳозир мерем газаблокоро нархошаш мода газ дода мерем ҷа ғишти пухтаам будааст ғишти пухта якним сомон будааст ана ҷа газаблоко даҳакш 16 сомон буда бистакш 26 сомон даҳ ба 6 мешавад бист ба 6 мешавад нархошанае диди мардони азиз ина баёни вахш бурдестан бор када метиана дастсафкааш мошин худото меём мошин қатъ мебарем ин агар дастсафкада мошин дар кор боша якамшон рақамошон аста бемало занг задаен дастсафкашам яка қатъ мобила мекунем дастсафкашам бурда мета ина рақамошон аста мошин дастсафка 914 44 71 103 04 19 86 мошини дастсафка боша марҳамат портер рақамҳои магазинчира дар рӯи экран мемонем бемола зан зада муроҷиат кунем мешава короче бародарони азиз ё газаблок буда пена блок нест газаблок нархошум бо якбор дига гап зада мерем даҳакш 16 сомон анаинҷа бо бистакш аста бистакш 26 сомон бистба ано 6 мешава ина бародарони азиз газаблока бор кардан райони вахш бурдистанд рақамошона дар рӯи экран мемонем бемеҳмонон занг зада муроҷиат кунем мешавад манзили мон бозори ҳоҷишариф қатори дарахтфурӯшо ҳастай ку онҷо дарахтфурӯшо ҳастай хулас бардон азиз агар видео мо шумо маъқул шуда боша лайка подпискара фуромӯш накунед мо дар шаҳри бохтарем ассалому алайкум мардонони азиз ба шумо як сехи дарозаҳои пластикиро тавсия мекунем монанки дастрас ин пластикмон эколини 500 сомон квадраташ Роллер Плаз, коричневый цвет, 700 сомон, квадраташ, установкаш, хамаш дарунуш. Роллер Плаз, инаш 600 сомон, установка, доставкаш, хамаш ас. Майно боша, барой крыша. Любой намут квадраташ даркор боша, цветашон даркор боша, ва хамаш бора тарикатан бета. Сеги атай боводу раз. Ино боша, барой масчид, квадраташам, инам 700 сомон, дурда, часпонида, установка, тарикатан бета. Шиша, пиша, ручкаш, хамаш дарунуша. ина бародарон азиз дарри сафед мон дарри алюминий аст размераш 85 ва 182 нархаш 1700 сомонӣ инаш боша залатои дуб 1500 сомон размераш 80 ба 180 профили алюминпиван ҳама агар шумо дар дигар свесчам даркор боша марҳамат оз нишон бетед бародарон азиз инаш кадом намуд свес даркор боша марҳамат ҳастанд Намлаш фимай лега сафед оҳам ҳам установка даста ка квадрата 600 фарма. Ина золотой дубаш. Фимай лега ина установка даста ка 600 самон инаш аз антрастит. Ана нав бромадаги ай, нав ак нав мода омадаса нав соли 2023 позиция нав. Ана инаш тёпли вариант. Тёпли варианти алюмини. 750 сомон квадраташ. Инашам тёплый вариант золотой дубаш. Ишам 750 сомон. Инаш сафедаш. Фирмай Лега алюми 650 сомон. Марҳамат. Ина бо ситрош номаш сертификатшам дас. Акаи Баҳодур. Бародар азиз, ҳами гуфтаги нархожон ҳамаш доставка установкаш дар дарунош бепул марҳамат муроҷиат кунед дар рӯи экран рақамо ҳаст 15 сол кафолат дорад марҳамат кунед ҳама ҷо ба доставка установка бепул аз ҳисоби фирмаи корхонаи худамон ана бурда часпондан васл кардан ана пена мена зада установкаоша карда метием ҳамаша қоидаё карда иншоалло барака диорем манзилмон бозори калхозобод ноҳияи ҷалдуи барқӣ рӯ барои гулдаста рӯпараш бозори баҳор аст ситафор мебели магазин аст ана манзилимон сехи пластикӣ